Ziua! În acest video vom face un unboxing la un ATV uh, tip HB uh, de 125 motorul. El așa vine ambalat uh, în această cutie. Dacă desfacem, uh, înăuntru avem uh, un cadru de fier pentru a-l proteja uh, la transport. Așa și uh, cam așa vine ATV-ul. Vom desface cartoanele. Ok, am desfăcut uh, cartoanele. Acum pentru a desface acest cadru metalic, este prins cu niște șuruburi cu cap de uh, cruce. Desfacem aceste șuruburi și apoi vom îndepărta cadrul metalic. Okay, după ce am desfăcut, scoatem ușor cadrul partea de sus. Putem să îndepărtăm roțile, roțile din față. Așa, am depărtat roțile din față, roțile din spate. Ok, apoi avem aceste șuruburi care ne țin uh, axul uh, de cadru. Le desfacem și pe acestea ca să putem să ridicăm ATV-ul. Ok, dacă am desprins. Acum se poate implica TV-ul cu ușurință. Îndepărtăm pe bagajele. Avem aici bulbarul din față. Așa. Avem aici pe bagajul de pe spate. Ok. Și acum vom da la o parte a tv ului ca să putem să scoatem și partea de jos a cadrului. Ok, am scos și partea de jos a cadrului. Acum vom desface aceste folii de protecție de pe ATV, cât și de pe porbagaje. Ok, deci am desfăcut. Acestea sunt porbagajele, porbagajul de pe spate, bulbarul față, porbagajul din uh, față. Așa, ATV-ul mai bine însoțit de un încărcător, manual de utilizare în limba română, patru doape care vin la Uh, axul de la roți de protecție și o trusă de chei. Uh, deci aici aveți cam tot ce trebuie pentru a umbla la chei. Vom desface uh, piulițele. Așa, și cu aceste shape le punem. Ok. Acum o să ridicăm puțin, să-l suspendăm. Puteți să folosiți un scaun sau ce aveți la îndemână. Acum vom introduce ușor roțile. Acestea intră pe caneluri. Ok, am fixat roata. Acum punem șaiba, piulița și o apropiem. Nu o strângem definitiv, o să o strângem când lăsăm ATV-ul jos. Acum vom scoate capul lăsăm atelul pe roți și ne mutăm la partea din față. Ok, acum vom suspenda și partea din față. Așa, am pus capra aici uh, sub uh, prinderea de la brațe. Așa, ă, și ă, să facem platoul acesta de protecție. Ok, aici avem uh, ă, platou cu saboții de frână, brațul superior împreună cu fuzeta. Acesta vine aici pus, trebuie să strângem pivotul superior, pivotul inferior și bara de direcție. Desfacem piulița. Așa avem două șei, una jos și una deasupra. Ok. Așa. Punem șaiba. Punem piulița. Așa. Apoi avem bileta de direcție. Okay. O ducem și pe aceasta pe poziție. Prindem piulița. desfacem rugul din capătul axului. Așa, venim cu platou cu sabos de frână, are acest uh, scob care vine prins aici în fuzetă. Deci vine așa pus. Ok, și acum vom strânge uh, toate piulițele. Ok, am strâns uh, toate piulițele. Le-am băgat încă siguranțele pentru că mai trebuie să reglăm un pic direcția. Așa, punem roata. Așa, apoi piulița. Ok, ok. Am prins și roțile, scoatem capra, uh, acum stă pe roți, uh, după cum observați direcția este roțile stau foarte deschise, așa, o să ne uităm un pic la el să vedem cum reglăm direcția. Ok, după cum vedeți sunt roțile foarte deschise, roata ce este și plecat foarte mult spre exterior. Avem pivotul superior, de unde roata se apleacă către interiorul ATV-ului sau se scoate către în exterior și capetele de bară de unde se reglează unghiul de fugă. Uh, vom mai închide capetele de bară și partea de sus de la pivot. Ok, vedeți, am apropiat-o pe aceasta, mai strângem pivotul. Întotdeauna când, în, uh, când reglați direcția, uh, verificați aici la coarne să fie drepte, să nu fie coarnele într-o parte. Da? Ok, Așa, ca să desfacem capătul de bal, mai slăbim piulița, apoi o vârtim de tijă. Așa. După ce uh, ajustăm suficient, uh, punem contra piulița și o strângem la loc. Okay. După ce am reglat direcția, am strâns bine toate șuruburile. Vom băga siguranțele atât la pivotul inferior, da, cât și la capătul de bară. Îndoim bine. Așa, și avem și aici capătul de bară. Ok, mai departe vom pune uh, bulbarul și cu porbagajul din față. Facem șuruburile. Așa. Okay. Îl punem pe poziție. Atenție, din cauza transportului e posibil ca uitați cum este și în cazul de față, să trebuiască să mai trageți un pic de el ca să intre. Da? Este foarte fix. Ok, după ce am pus uh, cele patru șuruburi, am uh, fixat uh, bulbarul. Uh, vine partea de porbagaj de sus, care vine prins în aceste două șuruburi. Ok. Îl puneți în apropiem un pic în cele două șuruburi. Așa. Și mai avem un șurub aici. Îl desfacem și pe acesta. Centrăm puțin și strângem uh, șuruburile. Ok, după ce am fixat definitiv porbagajul și cu bulbarul, ne mutăm la coarne, la ghidon. Uh, acestea vin prinse cu aceste pleme. Așa le fixăm puțin aici. Ok, după ce le-am fixat puțin cu șuruburile din față, uh, punem aici și acest indicator de DNR. Așa, și prindem și șuruburile acestea. După care le strângem. Aveți grijă ghidonul să-l fixați stânga-dreapta să fie egal, să nu fie prea mult într-o parte. Și strângem bine șuruburile. Ok, mai departe vom pune uh, suporții pentru porbagajul de pe spate. Aceștia vin așa, într-o parte și în alta. Deci vom desface uh, șuruburile acestea și cele de pe cadrul ATV-ului. Acestea ne trebuie să fixăm porbagajul. Le punem bine lângă noi. Așa, apoi o să fixăm uh, acești suporți provizoriu aici. Uh, de ce nu-i strângem definitiv? Pentru că probabil va mai fi nevoie să mai mișcăm stânga-dreapta ca să vină la găuri și să nu muncim să-i strângem și apoi să-i desfacem. Nu-i strângem definitiv. Ok, după ce am pus acești suporți, punem uh, por bagajul. O să fixăm tot la fel. Prima oară un pic provizoriu și apoi o să-l centrăm și o să strângem uh, toate șuruburile. Ok, după ce am strâns bagajul, avem acest uh, uh, stop reflectorizant sau boc de pisică. Punem și pe acesta aici. prins, definitiv. Acum vom uh, bloca frânele pentru a putea uh, strânge roțile, piulițele la roți. Așa, am blocat ambele frâne și acum vom strânge uh, piulițele la roți, atât la cea din față cât și la cea din spate. Ok, în față avem un 21 Așa. În spate avem 24. Așa. Le-am strâns suficient. Și acum vom băga siguranțele atât în față cât și în spate. Ok, acum vom monta și uh, bornele la baterie. Bateria este aici sub șa, deci avem roșu, Asta uite și le duc pe aici, pe jos. scoatem și pe acesta. Așa. Okay. Punem șuruburile de prindere aici. Așa, punem negru la minus. Ok, am pus bateria la locul ei. Așa am pus protecțiile acestea de, de cauciuc. Uh, așa ca să o, să o punem. Uh, partea aceasta din față vine aici, iar partea din spate aici. Puteți să o uh, lărgiți puțin, să bagă un pic dinspre spate către față și apoi vă lăsați puțin pe ea până să aude un clanț. Ok, cam acesta a fost unboxing-ul și montajul ATV-ului uh, HB125 tip Hammer. O să facem și un uh, tutorial cu instrucțiunile de utilizare. Vă mulțumim!